Round one. E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas, enfrentando o Urim. O Urim é o, é o boneco positivo, irmão do Gil. Gosta de ficar soltando esses raios congelante. que eu tô preparada. Eita. Oh. Ai, vem dar esse pulinho. Fica pra lá. Meu, o espelho do bruxo. Nossa! Socorro! Eu já enfrentei o Uri aqui, viu? Até deixar o link no card quem quiser assistir outra partida com ele que eu fiz. Meu, esse cara é foda. Calma. Nossa! Positivo. Esse cara tá Vai, para de defender! Fica quieto! Pra cima? Ah, tá esperando, né? Pra ficar. E lá vamos nós! Eita! Esse cara é foda! É só alto especial, foi bonito o combo do cara. Porra, tudo isso? Positivo em tudo. Vai, pega o pilão! Uh! Tá, não morreu! Ah, lá vem com esse espelho! Socorro! Ai, ai! Uh! <laughs> Acabou de isso. <laughs> Final round. Fight. Eita! Vem não! Vixe. Para! Nossa, eu que agarro! Uh, uh. uh. Perto. Errou! Outra vez? Puxa vida! Calma. Vai, vadia. Solta a defesa! Ah, mas isso não vai ficar assim. Calma aí. Vai mesmo. Meu, um roubo isso. Fica aí. Fica aí que eu não terminei. Ah! Carro doce. Ah, farofeiro. Uh! Salto. Tá só o meu combo básico. Bonito. Uh! O jeito é deixar ele ali naquele canto. Round Puxa. É, mas o tempo não tá bom pra gente. Ficar quieto. aqui. Mil. Você me agarrou. Ah! Ai, ai, ai. Vixe. Hum. Ah! Só falta um pouco. Ai, ah, esse espelho do mal! Ah. Não teve graça. Final round. Fight. Que Meu. Para! Meu, é Chega! Preciso me... Ai, dá erro. Toma. Ai. Puxa vida. Olha. Positivo. Deixa eu complicado. Power charge! Ah, não acredito. Meu, o cara jogou bem, meu. Mas valeu. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. Então, até mais. Tchau!